L'exposició que avui tenim és el, el fruit del projecte aquest de Bòstic Visions. I bé, és, és tan, tan senzill com interpretar cada fotògraf a la seva manera com va veure o com va viure l'entrada a la fàbrica Bòstic. La fàbrica Bòstic aquesta va estar durant molts anys abandonada, després deixada en l'oblit i aquí va ser quan vam entrar nosaltres i vam fer la recuperació aquesta. I llavors, clar, dels 12 participants que hi ha aquí en aquesta exposició, són 12 maneres de veure-la i viure la Bòstic. El col·lectiu són 16 fotògrafs, en aquest, en aquest cas aquí en són 12, i tal com dius, eh, cada un el que fem és un projecte amb un criteri comú, en aquest cas seria la nau bòstic, i cada, i cada espai de la nau bòstic té una manera diferent de treballar-lo. Cada autor ha estat molt lliure d'expressar la singularitat que ha tret del seu espai, i el que ha fet és portar-lo aquí. Cadascú ha, eh, ha fet eh, diferents tècniques. Per exemple, eh, hi ha un parell d'autors, entre els quals hi soc jo, que hem reciclat eh, materials que hi havia a Bòstic. D'altres han sigut més una vessant filosòfica, d'altres han sigut més conceptual. Vull dir, cada, cada, cada fotògraf o cada artista ha, ha tret el seu suc i espero que la gent disfruti i, i també li tregui el seu suc.